وهذه الأزهار قصيدة هذه الأزهار للشاعرة دكتورة أمل العربي هذه الأزهار هذه الأزهار محبوسة عند النخاس هذه الأزهار محبوسة عند النخاس مجبورة مجبورة على الانتحار بين الأوراق مجبورة على الانتحار بين الأوراق مكهورة مكهورة وهي ترصف الأقفاص دون اختيار مكهورة وهي ترصف الأقفاص دون اختيار والشوك والشوك كسياط يجلد عطرها الفواح والشوك كسياط يجلد عطرها الفواحي والشوك كسياط يجلد عطرها الفواحي مش جراح مش جراح أعلنت توبتها مش جراحي أعلنت توبتها مسكينة تلك الزهرة مسكينة تلك الزهرة التي داومت على الارتحال بين البلدان مسكينة تلك الزهرة التي داومت على الارتحال بين البلدان وهي مدفونة وهي مدفونة في رماد الفراق وهي مدفونة في رماد الفراق مع تحيات دكتورة أمل العربي